Thank you. におはようます、えー、シークカーセルスの佐々木と申します、えー、車検だとか修理お困りの方は、えー、ぜひ、えー、お気軽に声をかけていただければと思いますお願いします今日はありがとうございましたありがとうございました September